Eh, y algo que demuestra el saqueo Catamarca, la provincia de Catamarca que tiene el primer emprendimiento minero radicado en el país, eh, que es la lumbrera, que empezó a extraer en el año 97. Así estamos a 15 años. <clears throat> Luego de estos 15 años de explotación, el paisaje socioeconómico, los niveles de pobreza y indigencia de la provincia siguen eh, tan malos o peores de cuando empezó la gran minería. Eh, es una de las provincias con mayor eh, programas de asistencia, eh, de programas sociales de, toda la Argentina. Eh, yo no acuerdo el porcentaje, pero no lo tengo acá, pero era dramático y por supuesto que supera los niveles de pobreza y e indigencia, los valores promedios del NOA, no digo del país porque eso era obvio. Esto a pesar de tener una de las empresas más ricas de la Argentina como la Cumbrera, empresas que ustedes se observan los, índices macroeconómicos de la provincia de Catamarca son extraordinarios. Es una de las provincias que está entre las cuatro que más exportan del país gracias a la Pero está entre las dos provincias, dos o tres provincias más pobres de Argentina. Esto a pesar de tener un emprendimiento que está en su etapa final, digo, donde todas las promesas que se hicieron en el año 97 deberían estar cumpliéndose. Tan dramático es que habla que es la ciudad más cercana al emprendimiento de la Cumbrera, eh, que está solo 60 kilómetros eh, y menos creo que en línea recta, eh, la desocupación promediando en 2007 era del 25%, fue declarada a fines del 2009 de emergencia económica, y bueno, uno puede visitar a y ver que nada de lo que se prometía. En el libro mostramos una, fotografía, porque esto es lo que está pasando ahora en, en, otras regiones, ¿no? de que están prometiendo trabajo. Y hay un, folleto, que eh, eh, habíamos conseguido que repartía en el 96, que hablan de 10.000 puestos de trabajo iba a eh, provocar, eh, iba a ser una transformación, iba a ser una especie de Arabia Saudita. bueno, en este momento la Lurea emplea 800 trabajadores directos y 1.200 indirectos, que por supuesto eh, no, produce grandes eh, efectos en la economía de la provincia, por el contrario, porque consolida eh, la gran minería por las características propias, que ahora le vamos a hablar, eh, compite con otras actividades. Entonces tampoco está calculado cuál fue el déficit de otras actividades como los, los sistemas agrícolas, producto de la competencia por los recursos con la gran minería. Eh, bueno, después está la, la ecuación ambiental eh, irreversiblemente negativa. en, primer lugar, hay que diferenciar, y ese es el mito uno de que nosotros no nos oponemos a todo tipo de minería, sino que nos oponemos a un nuevo tipo de modalidad o de escala de minería, que es lo que nosotros denominamos mega minería. Eh, eh, el primer emprendimiento como de este tipo en nuestro país es la lumbrera, eh, que es recién en el año 97. Es decir, Argentina existió, las paredes existían, los anteojos de los chicos existían, las sillas de arroz existían antes del 97. Digo esto porque la propaganda de la Cámara Empresarial Minera es que nada de eso eh, existiría si no estuviese la gran minería. Y es un nuevo tipo de explotación esto lo explica muy bien, acá está el doctor Javier Rodríguez Pardo. Eh, la, forma de explicarlo que lo aprendimos de él es de que los minerales ya no se encuentran en beta, en beta, sino que se encuentran diseminados, lo que se llama minerales de baja ley, diseminados en grandes extensiones de territorio. Si no es el, viejo minero con el casco, eh, esa de, pues de beta, de oro, de, cobre. Y, la sigue eh, por esos túneles subterráneos una visión casi romántica digo, de, la gran minería, sino que son minerales que se encuentran diseminados de muy baja ley, es decir, hay muy poco mineral por tonelada de roca. Y lo que hay que hacer literalmente para conseguir eso es volar cerros y territorios enteros para diluirlos en una sopa química que puede tener cianuro, pero también puede tener ácido sulfúrico, mercurio. El cianuro no es el único problema. Con la utilización de eh, eh, eh, para, rociar eh, eh, la roca y poder lograr esa, cuestión química de separación del mineral con, la roca, de, un uso desproporcionado del agua, de energía y de explosivos. que eso es lo que desequilibra irremediablemente la, la gran minería y que hace que sea insustentable por definición. Si no hay forma, pues se está hablando ahora de minería sustentable, este tipo de gran minería no hay forma de hacerla sustentable, no hay forma de hacerla razonable, no hay forma de hacerla responsablemente. Eh, por las características propias, intrínsecas de la explotación, es decir, no es que una, empresa minera estatal, como un poco se está proponiendo ahora, lo podría hacer de una manera más razonable. Eh, no hay forma, porque la única forma rentable de hacerlo es eh, en este tipo para que tomemos unos datos, y esto está en el libro detallado, según datos de la propia informe de impacto ambiental de, de Pascualama, el emprendimiento binacional que se quiere hacer Barrigón en San Juan eh, en la tercera región de Chile, eh, ahí se esperan obtener más o menos 15 millones de onzas de oro, más todos los demás minerales. Esto es lo que denuncia la empresa. El, oro está a 1.700 dólares la tonelada, perdón, la onza, lo que da algo así de 30 y pico mil millones de dólares solo de oro. Esto está hablando de un emprendimiento de 100 proyectados. Pero para, conseguir esto hay que, eh, eh, solo hablé de oro y hay un montón de, otros minerales. Roca removida con explosivos, esto según los datos de la propia empresa, 1.806 millones de toneladas. Agua, 170 millones de metros cúbicos. Si Cianuro de sodio va a usar 380.000 toneladas, 380.000 toneladas de cianuro, que son algo así como 4 camiones por día. Explosivos, 493.000 toneladas, son 3 camiones por día de explosivo, 3 camiones por día de explosivo. Esto siempre lo decimos, es casi la mitad de lo arrojado en la Segunda Guerra Mundial de explosivos. En la Segunda Guerra Mundial se arrojaron 1.200 millones de explosivos. Bueno, en este casi, en un solo emprendimiento se va a arrojar la mitad casi la mitad de lo alojado en la Segunda Guerra Mundial. Y después algunas cosas que tienen que ver con la actualidad, con esto de, la cuestión energética. En gasoil, Pascualama va a usar 943 millones de litros. 943 millones de litros. No es la única energía que usa, por supuesto. Nafta, 22 millones de litros, lubricante, 57 millones de litros, y después, en energía, eh, o sea, en energía de la red, claro, en la energía eléctrica, porque mucho del gasol que usan no solo para los grandes, eh, eh, eh, camiones, sino también que tienen generadores al gasol. Pero de energía van a usar 110 megas, que sumado Pascualama, la lumbrera, y si se hace agua rica, que es otro emprendimiento cercano a la lumbrera, van a consumir más, entre los tres emprendimientos, más energía que Atucha Se queda aporta a tuya uno. Es decir, con un solo emprendimiento, con tres emprendimientos de los cientos que están proyectados, le, estamos regalando una, una, central nuclear con los miles de millones de dólares que cuesta y con el riesgo y con ese pasivo eh, eterno que nos deja. Digo para que tengamos en cuenta la escala de lo que estamos hablando. Eh, y, y, al saqueo, le dije 15 millones de dólares, 15 eh, millones de onzas de oro y un encuentro con accionistas, que también está en el libro, eh, un CEO de la BAR, Aaron Regent, eh, le contó con una buena noticia que debido al sistema impositivo y a todas las cuestiones relacionadas, con la plata, de, con la plata que se saca, de plata, que se saca de Pascualama se paga todo, todo, los gastos, los impuestos, todo, todo lo demás o sea que ya estamos hablando de oro, solo de minerales raros, de otro tipo de minerales que no lo estoy contabilizando, ya tienen de ganancia 35 mil millones de dólares. Y esto dicho por ellos, no es una especulación eh, por estos motivos es que la gran minería, o sea, por, estas escalas de explotación, es que la gran minería se apropia de los territorios donde se desarrolla o necesita apropiarse de los territorios compitiendo desproporcionadamente por los recursos, por tierra, agua. Bueno, no, le conté agua porque es el más conocido quizás, pero <clears throat> la Lurá tiene autorizado usar diariamente 100 millones de litros de agua por día, que es eh, más que el consumo doméstico de toda la provincia. Un solo emprendimiento. Eh, y es una de las zonas más desérticas de nuestro país. Eh, y las producciones a agropecuarias se, se tornan incompatibles, que eso es lo que digo yo, ese pasivo de los en, las actividades agropecuarias nadie los contabiliza, ¿no? nadie cuenta cuántos eh, sistemas agropecuarios se cayeron por la gran minería. Más aún cuando el Estado, los estados provinciales, lo único que hacen es impulsar la gran minería y para generar la sensación de que la salida de la gran minería empiezan a quitarle apoyo a los productores agropecuarios históricos, que son pequeños, imaginen que es un, productor agropecuario de La Rioja, por ejemplo, nosotros tuvimos reunión con ellos y ya hace un par de años ya tenían el retiro del Estado para generar la sensación de que la única salida era la gran minería. El poco apoyo que le daba al Estado se lo estaban retirando y, en esos lugares con sequía es imposible resistir sin apoyo del Estado. Eh, bueno, yo no quiero hacer mucho más porque eh, la única parte que me faltó, pero seguro que el padre va a hablar de eso, es el tema del área de la acción institucional, social, cultural que significa la gran minería. la gran minería, lejos está, es una problemática exclusivamente ambiental o de derecho de tercera generación. La problemática que envuelve la gran minería se ha transformado en, una sistemática violación de los derechos civiles y políticos consagrados en el siglo XVIII. Estamos hablando de derecho a circular, a expresarse, el derecho a la vida, a la expresión. Es eh, porque la gran minería, y esto no solo está pasando acá, sino que está pasando en toda la región, en toda Latinoamérica, de modo calcado. Eh, han contabilizado más de 120 conflictos en toda América Latina relacionados con la gran minería, donde se instala la gran minería eh, y conflicto social. y, los estados actúan cómplicemente, generando lo que dije ahora, la violación de derechos de primera generación, como bueno, seguro Pablo nos va a contar algunas cosas, pero lo que está pasando en Valentino lo que pasó en Andalgalá, lo que pasó en Famantina, lo que pasa en, otros, países de la región donde hay muertos. Nosotros todavía no, gracias a Dios, no, sé si a Dios, pero <laughs> es una <laughs> frase Gracias a la suerte, no sé, no, no, hemos llegado a, esa frontera, pero... Eh, así no estamos cada vez más cerca y de los cientos de proyectos que hay, cada vez tiene mayor conflictividad social. Bueno, pues yo tenía otra cosa pero no se me la Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, muy cálido, muy, muy, lugar y grupo. Eh, eh, este, bueno, a ver, eh, este es un libro de batalla, de batalla. Eh, sus, los compañeros que lo hicieron se conocieron, creo que todos, si no la gran mayoría, eh, en, la, lucha por haberse aproximado de distintos lugares geográficos y también de distintos lugares de distintas especialidades a este, y se han encontrado en un lugar que es la Unión de Asamblea Ciudadana, los encuentro se han conocido ahí. No sé, pues yo con vos me conocí ahí, vos con Maristela te ahí, con Marcelo Girón, con Norma, eh, Todos eh, se han conocido, si no todos diría que con alguna excepción, pero todos me parece. y Norma. Miguel y Norma que se conocieron en, la facultad. Yo también con Norma lo conocí, Pero bueno, este. Eh, o sea, nos hemos desconocido, digamos, este, en, la Unión de Asamblea Ciudadana, que es un, encuentro eh, nacional de, eh, de asambleas vecinos, de grupos vecinales, de asambleas, de pueblos que eh, confrontan con amenazas mineras. No solamente con amenazas mineras, pero también en la Asamblea también participa la Asamblea de Gualegoychú, participa el Mocase, el Santiago del Estero, eh, los fuegos fumigados, o sea, distintas problemáticas ambientales, pero notoriamente hay un peso, una sobre representación, digamos así, de la problemática minera, quizá porque eh, eh, la primera batalla ganada, por ahora no hay muchas batallas ganadas, digamos, eh, para decir, pero la, una gran batalla ganada fue en contra de, la, de, las transnacionales mineras, fue en, en, en el año 2003 se constituyó como asamblea eh, contra la, contra la mina eh, en Gold, de la Nacional en ese momento, que quería poner una mina ahí a 8 kilómetros del pueblo, y lograron arrancar en el Consejo Deliberante local una, un llamado a bueno, empezar a hacer marchas, se fue sumando gente, eh, y lograron arrancar un, llamado a plebiscito, a no vinculante, creo que era no vinculante, eh, jurídicamente no vinculante, pero políticamente es imposible que no sea vinculante. En esta, eh, es imposible que sea no vinculante con estos resultados. El 81% votó en contra del emprendimiento. Este, con ese resultado, fuera o no legalmente vinculante, es políticamente inlevantable para, cualquier, para cualquiera y para la propia compañía. El resultado fue que la propia compañía, el presidente internacional de la medida de mandó una carta pública al pueblo de disculpándose, pidiendo disculpas, porque digo, atribuyéndolo a, problemas de que se habían explicado mal, que no se habían sabido explicar, que no, a problemas de comunicación. A partir de allí empezaron a hablar de los procesos empresariales, se empezaron a, prosperar consultoras en comunicación, en procesos empresariales, etc, etc, en este tipo de temas, ¿no? Eh, han aprendido muchísimo, aprenden muy rápido, muy rápido y tienen los recursos para hacerlo además. Este, eh, creo que lo, él los tomó de sorpresa en parte, pero es importante destacar una cuestión en la experiencia que él, eh, porque no ocurrió lo mismo, cuando ocurrió lo que en 2003 ya hacía 8 o 10 o 9 años que estaban en la lumbrera funcionando en Catamarca. En Catamarca la población creyó la promesa de la lumbrera, creyó que la lumbrera, como quizá en otros lugares también, eh, eh, comenzó con un consenso importante de la población. Este, eh, creyendo en la expectativa de tener trabajo, de que se iba a cambiar la vida, iba a ser un salto a la modernidad. un salto a la modernidad, al imaginario de, de la modernidad digamos que pasa por la pantalla de televisión, que conocido de la pantalla de televisión, ¿cierto? Básicamente. Este, o, de la, cine, digamos, pero, eh, y que es un pasaporte de esa modalidad digamos, ¿no? Generación de empleo, empleos muy bien pagos, eh, consecuente educación de los hijos, ascenso social, este, reinversión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la lumbrera eh, eh, pero la Belén, Santa María, digamos, la región, Catamarca, compró ese discurso. Este, también compró que eh, la inocuidad ambiental y sanitaria de este tipo de explotación